minha cabeça estamos com a salida. Uh! Eh, está oh, flechas, um caliente, um frio. Mira, saca mi paia. de calor. Está. Esta polémica arriba emociona profundo como llega a experiencia que aguante más. Cativo de pasión para largo tiempo, original por obsesión de mujer joven coqueta popular. Porfía desfarcé. Reprobación emocional desordenada. Sí. Resultado final de un deseo forzado de mi adolescencia, es decir, también desfarcé. gozano, gana y aprobación bien de hombre, está de menos importancia para mi abuelo aquí. Para mi Grace abuelo, ¿qué es lo importante? Está con mil sentimientos en compañía de cierta persona. Claro, claro. Tipo, eh, ¿qué piensa? O flaca, ¿qué piensa dime. mí? Está lo de menos. Sí. Y esta cuenta también para familia, amigo, nan, colega, nan, de trabajo, tú rende. Para mí, también da cuenta lo que a mí te piensa importante. Tú vos, otro, para mí, está lo de menos. ovo e Letra corra deva sulla preto. Le sol dans l'inconnu. Né? Le sol. Maneira um que quinze vida pensa. Tira pra que na francês? <laughs> Ai, claro. E me estira lá seco que eu é caminho dá. Tá? Que idiotez. <laughs> Mas dá-me boa na cera duro, a me ruige palavra aqui. Per promesso começar a tomar trope. L'être corra deva sulla preto door dat droom in fiha, vai em forma de die E está agotada também E já não pode pegar sonho, mas isso é sonho bem pouco a pouco e vai começar a pensar. Glambari, fatal, a parte de ser malo e morte e medo, pior. Tra um buraco de água, daqui curava por lá, lá da estrela cama, rachada buscar roceia. Mas imaginava tá sem pai paia bom, sim, me impor. Sim, Bible. Tira mau mesmo, tá? Não, Lorena, tidak mau mesma. Mas começa a programma e plato e é punto a ponto. Revolve. la par. Não me i drumi. não, não, não. no. me mica cinta. Sim. Abre me boca. Sim. Lorena. E. tem me cheiro de boca. Um real tá passando em mim. Frio. E ralegai. Não! Lengo no. preto, horroroso. Logo seguir cai, pai, avó, junto e junto, para sempre, sempre, sempre, para profundidade. Logo seguir cai, pai. Medo, cobarde. <laughs> comigo. O rende. O rende. Lorena. Oh, oh Deus, mandame um amigo. Lorena. Não, não, não. Tem é suficiente coragem. E por. Lá começar a rezar letania la Virgem Maria, que foi chiquito senhora, assim, e que nunca vai olvidar. Mama dolorosa, mama de tua pena, pede para nós. sta ridicolo. Che pensamento macabro! sì, sì, macabro. Sì, macabro. Sì. Ai, stop! Uh. Dosta sinte nostalgia. vita già ieri. E ieri stava da ave con nostro. nasce passa vai para cá. E a coisa mais triste de nossa geração está. O grande parte de nossa vida não estava naquela parede com o sistema de vida. <laughs> Pensei de flor de nossa vida. Aue. nós da raia nos confrontar com o sofrimento de divórcio e soledade. Agora que nós se duele. y no nota nada agradable Paaway ah, nos to sinta, no so atrobe. Ama marcha bonita la Sobra inda nos da sin falta que joven pareja, nos da y joven pareja, con su familia, un hogar sólido, manera un barranca firme. Claro, un momento, cualquier mie di miravieu. miedo que cada bem morto da alcançame. Me tá pensando mes, no preso da cos. Pero passa allá, até com Santa Teresa dove mi dilanti. É medo di muri, é último despedida. Mira que imita, mira gente falso, romantismo, handicap físico, soledad. Soledad de um mundo que não existe. Um mundo que está seguindo assim nós. Quanto é? <laughs> verdad, Tamay, bien, nós tudo aqui tá vira. Sim, de maneira. Decide realidade. Decide coisa. De maneira. Por que você não turta maha maha tanto de primeira sina? Como que vem? Você não tá assim maneira renda não conta, conta mais. Como? Com a Quanto é que tentou? Bom, eu sei. Pra mim? 43. É, que tu vai. Ah, <laughs> não, pra mim, mama tem. É, por favor. Lo que uma pensa sempre, não tomamos lugar, aí é passar minha mama vai em caminho não e diz que não vai comer. Naturalmente, na vez que ele vai bomber. Perecei, nunca sou sua. Me tava a saque com que ele passa. Tempo me tava a chiquito, não. Minha mama tava tá vai funda, tu já sabe largar me seca caminhuela. Minha convicção e segurança tava tá um conflito com o outro. não me mais. E aí mesmo, eu também de beca. <laughs> Hasta ahora mi mamá vuelve, ¿no? Ainda me estaba dando duda cuando llegó un día con mi mamá, no lo temas. Aí é pasado, não? Mi mamá, não? Estava justa com uma operação de coração. E eu não posso me com nervo de sabe? Me estava dançando, me estava dançando. Com dia minha mamãe não vai legar. Me estava dançando, com dia minha mamãe não tem mais. Me estava dançando. Sim, tá bom, tem mais de 24 horas. Me dançando. Não Me momento. Me dançando, com dia minha mamãe não tem mais. Me dançando. No. Mi no te sentido falta não. no. No me gustó la sola para mim mi más maneira antes. E me sentindo falta de um ende. um ende para me contar me costa. Por exemplo, ahora me quinto lo gente. Se mama não tem nada, se mama não está un triste, e Ai, basta, tranquilo. Mas, você acorda e ainda tem que sonhar, hein? a passa. πήγαινε τα εγώ μάλλον, εγώ σάνο, τα έξι και εγώ πήγα μάμα. Αν το μετακό μάρα, μα νο, μην οπόσει εγώ ρακή, πως με τίγω κουσινά. να Ora mi mama abai cozinhar bebe, me trouxe comida para mim. O da bani me taiou, tava de uma bonita chemise para mim. Ah, Pero é você. É com mama. E pai assim tava da horrível. Marroso. Nunca de minha vida, mamira, um tela de marroso, Tira da tela tava da horrível. Oh, Corra. Antum je bala bala blanco. Eh, Sus, usa sa skimasi. Maku e pai no mas suai men tele de traba. No kami eh, mira mi mama rabi asini. Baka. Baka Pero ma. Ma. E cose ta duelmi di verdad. Sì, e ta duelmi come se un cosa simile. Chissà se mi ta fatta male quella. Però guarda ma sta la vira grande. Oh, ma qui cosa che va. <laughs> Però ma. Potesse, mi nome se tanto felicità che mi era botta a flippare. Papa Kiko botava tá me a a a pisar que colocou de nada dele o corcito ele me tá feliz para sempre. E não tava de sabe o o tava de sabe. Amisi. Kiko. Amisi da pizza bolso não. Me dá morto espantar. De que Kiko? Você disse me dá subisado? Vou te entrapar? No, no. Así, ¿verdad? está un hora para otra me dreta, me pausa Ya? Sí. Si ayer, La todo luna que de palo. Si ayer como estudiante, me daba de miedo para mi salir en estado, ver, me da muerto espantar como ya Dios que, me también a mi regla. ahora mi amor, hasta mi amor, mes 20 años passar. De mayo sale cada 10 minutos para mi dar check. Começa lo top, top, top, está kiko, un señal. sano? y Itajo uno. Fantacaba. Bien, mire aquí. Basta, sí, sí. Basta con hombre. Basta. ¿Qué? Joanne. mi Basta che teoria nanni bla bla bla ribaine mue kunota kunota toka e, e, e cura songe tema mes. Basta con cu, cu sex din gruppo, terapia din gruppo, uh, eh, uh, eh, tutta sorte cose no turma passa di. Pamino acaba, acaba, finito, da gra. Você sabe? Você sabe come é que pone e dia avviso din coraggio. porquería. Uh ah, -huh. sí, están buscando pareja. ¿Vas? Ah, <laughs> sí. No, no. A ver, a mí también se vos, ¿no? Nunca vas. Mas, ó, a mim sim, não? Não tá perde meu tempo, vai explicar nenhum caco, bem nada. você <laughs> não te tô compreendendo, então. Se me <laughs> viste, você não? Quanto oh, roupa me tava tendo, tanta espanta. Mira aqui, me tava tendo um, não? Cuta tem um file especial para gente não é cuta vem de fogo. File? Sim. A do outro, tava tem uns pães com sua cara. <laughs> Pasi um dia moena que na pique, tem dentro dia na né, ato bem mancha su su laca na cara de cara. Um outro um gai como tá com um aia largo, não né? outro um tipo que ora com sua barriga tá aí, é do bisami, assim aí. E que tá só, agora aqui. <laughs> Um B. Nada, nada, nada Nada para nada para Pero, popó, assim-me um favor. Vai! ei, ei. Dá está. Debe. Vos até hasta una mamá com é, Una. Te tem um esse de um buia. Isso, esse de um buia, né? Avião, como está assim? Esse tá bem. Ah! Não, como está assim, vai? E olha, puxa, assina mesmo. Pera, ah, tá. safe para us, Naki. Ah? Tem um caixa de oficina de minister. Pode não, pode minister, não, pode não, busca direito. Well, mi da bisa boso, tu recons ne masi. Pero lo que sim mi não po aceitar não Tá como não tu um yuba, como não. Ah, eu pacava to, não Você sabe, no? tempo. Pero essa abin contami, como era de 40 e ai, tá, não é eu? Sim, passou para ele, essa bisame que me turba el mes está llega pisami ku pico curva com 40 pico año está peligroso pero como me viene yo me que haya más que un más más yo que está claro você sabe que três mulheres que me conhecem se Amsterdã, não? Nasci um pé na tem. Na busca um homem, um amigo, sali na estrada de dia, então vou na tina eu. Oi, broa. Eu duche, bibito, bibito, bibito, assim aqui. ato eu amo na mesa, não sai nada. Se não está só a mesa do quarto, não importa nem um bleiro, não? Aqui, ainda não se tenta, estava tá cruel. e tempi non pura è un uomo per mantenere una relazione drecci con lei. Tempo tava tacque, pa sopra e guerra entre sexo non? No, con quente di emancipazione che con lei assali foi man. Tu relazione tava tacavana rosico. Tu costava tadagna. Però mi non tinko des, no? Mi non tinko che quelle uomini. Lo che sì, ah, mi non può accettare come in tingio, ma come ne rai, sa? Hany... Hanye pagkakantuno. Puso sa ako. Maasya sinatato abortos kumita kaya kunong kamas may kwa yung yung maso. Pusa, lumita tingana yung yung. Um yung pa mi cuida. Um yung pa mi, pa mi honte na de mi brasa, pa mi carga, vai bini kune. Mi kaya, ay no talato? No! Ainda por, mi... Meti em turco, suar. Meti um cas, meti em turmédio, anto meti amor com cava. Tá que comida bem essa cultura, amor, aqui, é? Comer? <laughs> Comer. Que passa, Lorena? Não, me dá me pique, pau. Vem, vem, vem, visita. O que passa? Vem, vem, vem, sinta. senta. Ah, tá, tá, pique, não. O que passa? passa a cair. Ai, Deus. Ai. Daqui, daqui, no mesmo momento, não come mal, deixou na minha mama, desejando se morto. Mas por lá palavra atrás, mas seu coração me Mas que da banhada deu um dal de lágrima de tanto llora. Paraço de lante para pedir perdão-me. De minha alma, maroguei perdão. Ela tem a duela a Deus. Ela se um me cara e minha cabeça que para sua mi cabeza más y más el te tengo Mi estaba sentando mi mamá su cama, trata de a mi mes. Mi mamá sente poco bella, no? Começou a iluminar a câmera con color suave. Não? Sombra de ¿no? Estaba não estava trabalhando, rompe câmera, não? lo melodia de minha sombra para después, para qué. De repente, mi mamá pula la pague bela não, e não sombra A Ame que daqui a tu vai sentar e beca a mim analisar me mes. Me tamira minha mama comi para bande outro de fundo de lama. Me braça não cruzando o rosto, tava da colega slap de de sua cintura. Mi cabeça iba seus rolos, como se fuera buscando sustento. Para segurar minha mesa de sua crença, não, de minha debilidade, me tava da laça de vez em quando, não, suspiro na largo e suave costa que nessa sinhame tem naí. A comprar simpatia. Assim é. É tempo e nome não estava tão muito mais, pero tampouco não é. Sim, papi, um pia de palavra, não. A mim com minha mama não sabia que não arregla com o outro. A mim com meu suspiro não largo que está falando. Mas me lembro minha cabeça, mais e mais contra o dinheiro para mim é sustento. Minha mama tá oferecendo-me seus códigos, o de pronta para virar tamanho de um tabla de Ela la y y e arriba de mi cabeza un gesto de cariño. A con área, me volví a andar yo no a vida grande. Pero mi mamá más grande como mi un Un no mi mamá pique poco cosí. cuei mi na mi mama. Cana vai o afumi, ponei mi na borda de un barco, foi cuido de capital. Mientras mi mamá estaba de a mi cara y mi cachete, estaba estaba avisar mi palabra mi consuelo. Nunca nos estaba de separar Dios. Mi mamá dudamos sunchi. Viva mi frente, mira su nombre cada Mira aquí, me de llorar desconsoladamente. Mi pecho estaba estaba. kurbanot patatana é mimiti. Eloradi su braço, E é olden é su loma. Neche su stoma. Nós estava da comer foi de messo tayo. Tá bebe foi de messo copo. E nós cabeça estava da sua garibe mesmo cozinhos. Oh, meu Deus! Jesus, me dá assim de falta de mimada. Me dá assim de falta de mimada. Ai, meu Deus. Ipiliaw. Ayan ang largo de las timanes ciegamente. ¡Ay, no! Más. Mi inseguridad e mistério de minerosas. Max, esta Tabata, mi príncipe azul. Turcos de mim Tabata interessa tanto bom como malo. Te dia para apresentar um rex. Uhum. O alogra kita acaba o turno que estava tendo preço e aqui tem fim. Eu não estava também cansada, Lorena. Eu estava tá um mês. Eu estava tá completamente parte Eu estava tá minha vida, Max, minha alegria, meu êxito, é inseguridade, é frustração e é banalidade. eu estava plataforma parte minha existência. Nunca me não pensei em separar nem mim mesmo, nem ele. Foi minha experiência. Foi minha experiência. Aí nós reptilianos estamos inevitavelmente ancrando a outro. Entende? Nós temos nos pleitos e nós temos nos relaciona. Como que mesmo? O tempo cambia. Assim? e mil e otro cosas que vou fazer assim? Ah, que casina? Trabaja, por exemplo. Trabaja. Así trabalho social. Branda de um o Chiquinho. Vai do té, por exemplo. Tava brava no sacria. Sim. Que casina? Esse é tu gos? Eu tô louca. Mané, bodita aqui pra esperar. Ai, me sabe, me sabe. mais? Que algo mais, outro coisa. Não tem mais com algo mais. Mas tem, bodim. Mira. Vou botar de bocas. A Amistad que nos veas. ¿Qué hago, sa? Nos van a hacer ejercicio para babarica. ¿Qué falta mi barica? Yo, Donde lesta voluntária, não. Participar na demonstração na política. Política. Melhor que nós também se cabei. De vez em quando, uma manicure, um pedicure. Cabei também. Simplesmente, não. Nós também fazemos o que nós mesmos fazemos. Nós vamos cuidar da nossa família. Nós vamos cuidar da nossa família. Não, a você não está querendo comida, sim. Comida, sim, sim. tanto nos traiciona para nuestra carrera. Mita que nos simplesmente não está se nos costam bom e hasta melhor. Yes. Ah, que mas. Pode mucho, mucho muito, muito, muito, muito, muito, mas. Entendeu razão? Entendemos coisa. E nota quiere querendo doctor, Mi nota quiere querendo psiquiatra, nota não está querendo compramento e costa louco. Tá aqui Mi nota quiere está querendo compramento e costa louco, louco como digo assim agora aquí, não? realizarlo que realmente porque mira sono objetivo. ¡Caramba! ¡Objetivo, oh, mucha! Ni de mi momento en más oscuro, scuro, no te piensa ni para que sí. Toch tú lo que gusta bisa te verdad, sí. Mas simplemente mi no que te de bisa nanta. Ah. No, tú no. Ave María, mi chico. Digo. Ei, você não, di un um caráter, sabe? De uma maneira. Amigo! me chiar sa como tem um problema. Oh, ta un problema. La bo so tur. Ata o kita. um problema, un problema. guarda, ombra si cospa. Che ta me chi? Ah, mi si macaco mal criado. Agora, agora pai que move de cozinha, mas papai não escuta você. Que ronan? Bolsonaro aí uma um de taputama. Ah, eu acho. só. a mim não tá pensando, não por natura, ora vai, é romper na ita, comportar na mesma. E você sabe a pessoa está Sim, mam. Pero é está assim, não? O Bolsonaro quer para o Brasil, tudo com as pessoas. Onde verdade? Ah, ah nunca. Ah, não, então esse é impuro, coisa. Ah, puro. É, sim. Agora kansloos. Isso nasa kawarsan. não nasa kawarsan ko otro. Kime, não nasa pagkita tapos na tampoco. não dene. Awi tardi, of awi. não também aqui para o a não tem um notícia de Duna não Pero etapa ta machaduro, ta momento machaduro para mim tomar uma decisão daqui hora me tá trazendo lá de maneira como tá mira bastante passando por aqui na minha casa. Sim, você passa contente, não? Que me você passa bom. Me vem com o pai, tá casado. Sim, Guaruna. Que passa tu? Que passa? Pois tá por trama inteira tarde, não? Basuki. Sim, sim. Basuki tem um biniteira, me que tá lá. Que coroas. Rose, Aidita, bumam... Que pasa, mama? Aidita, bumama. Aidita, kita pasa, mama? Che pasa, po, Rose? Di come te llora? Papi, lo capini, Mars. Di come? Di come? Dell'amore. ¿eh? eh? No! No, no, no, no! L'amore. Che sì, pure qualche tonfella. Porta, Rose, Rose, non portava. Io no, portava. <laughs> piacere. Damattina, damattina con riunione di Stato, una riunione speciale, sì. abbiamo messo, tanto cubri la eh, riunione e ora e la, e la vai sì. e stava sentata in tribuna. Vanno ad imitare Gesù eh, e la mira male e la sacca dentro del suo studio. ambulancia, la policía na el doctor tu ko pero cuando llega tal yaga tatalat Sí, no yo. Pero, el, el otro tayo ma. Kasi, mayabos na que nos juntos para mi parte. Pase noticia. A sobra. Macompradicmos na losa principalmente vosotros. Pobele tributul din Adaida. Da, mi chiar oară vă să bine, nu sturtul mă desișum. Toată sempre tot cosul să zipe. Nós. Nós? Sim, nós seres. Sumiômiga. Nós também a Suki de uma outra maneira que nós acostumbramos. Te assinalei o comissário de um motivo fundamental. Porque antes, nunca morreram a carga morto. História sempre considera a mulher carregador de vida. Natal ma muerto da parte de vida y nos hemos a lucha y nos ha di lanti e nos da consciente ci ¿Te te ora da disdi da nos tiene última palabra conta carga nos defunto y ve a su último lugar de sociedad. sim Nós também. vai sobre